It de mamo mal A tada mal Mal, mal, tada mal Mal, mal Kit de mamo mal A tada mal A brata mal Mal, mal, mal Kit de mamo mal mão, patada mão, mão, abrada mão, mão, mão, mão, mão. Kit de mão, mão, patada mão, mão, patada mão. Oh, Bow.